这里是 E N E Career，欢迎你回来。人家说啊，好的问题啊，可以得到好答案。每次啊，如果说有部署走进我的办公室里面的时候啊，我都不会问他说怎么了，我喜欢问他说有什么需要我帮忙。啊，问题可以启动一个思考，那转换既有的角度，开创出新的机会来。问一个好的问题啊，是更有效的可以带动这些活动。哦，问他说怎么了？ 这个部署可能会把事情居心满满的告诉我，包括他觉得这里不高兴那里不对，那有什么抱怨全部可能一股脑都倒给我。但是如果我问他说有什么我可以帮忙的，我可能可以协助他转换他思考的方式，去思考整件事情他需要什么样子的资源来完成他想要的事情，那就会让思考更全面化。通灵罗宾斯啊，就说你提出的问题的质量啊，就决定你你人生的质量。 问自己啊，好的问题同样能启发自己的思考，帮助自己开创出不一样的道路。所以，我想在这里分享啊三个我蛮常问自己的问题。第一个问题就是问自己：你自己的时间都花在什么样子的人事物上面？美国有一个很知名的企业家叫做 Jim Ro，他提出了一个理论叫做 The Average of Five。你现在各方面的水平啊？ 就是你花最多时间相处的五个人的平均值啊，在人类社交活动中，你常可以观察到所谓的镜像效应。人都在一起的人，常在一起的人，他们会无意之间互相模仿，包括你的手势啊、姿势、语调啊等等，这些都会很接近。如果下班之后啊，你参加了聚会活动，都是聊八卦、吃美食。 那我相信，在耳濡目染之下，你一定也会很会聊这些话题。如果你是一个不聊八卦，然后下班之后去运动的人啊，你一定不会在这些场合里面待太久，因为这些话题也没有你可以介入的地方。你下班之后你过去运动，你也不会参加这些活动，所以一个人的健康状况啊、收入啊、思维，就受到你最常。 啊，花时间相处的人的影响，所以你满意现在自己的水准吗？问你自己这个问题，你很快就可以找到答案，知道要怎么做。第二个问题则是问你自己：这是我自己能控制的吗？啊，太多人啊，我觉得太多人的烦恼都来自于想要去控制自己不能控制的事情。在匿名戒酒协会里面有一个宁静岛文，这是我非常喜欢的一句话。 这个祷文是这样讲的，请上帝赐予我宁静，去接受我不能改变的事情，并且赐我勇气，让我去改变我可以改变的事情，也赐我智慧，让我去分辨两者之间的不同。其实问你自己这个问题：这件事是我能控制的吗？就是这个祷文中的最后一句话，你要能够分辨这件事是你能不能去改变，或者是能不能去控制的。如果你把 精神啊，跟专注力都花在你能改变的事情上，那你的生活一定过得很充实，而且有在进步。但是，如果我们把你的力气啊、你的精力都花在你不能改变的事情上，那你的生活一定只剩下痛苦跟抱怨而已。所以，问你自己这个问题，厘清什么样子的事情是该你花这些心力去做的，你的人生才能走得更好、更长远。第三个问题，则是问你自己。 我真的明白这件事情背后的原理吗？啊，人生中会有很多选择，很多事情你会去选择要或不要。那大多数的人其实会列出很多你不要的东西。其实这件事本身没有问题，因为很多卓越的企业，他们不一定会定义自己要什么，但是这些企业他们也会很明确定义出自己不要做什么。坚持自己不做的事情啊，并没有什么不对，甚至是正确的。 只是你真的明白这件事情背后的道理，你为什么选择不做它吗？往往我们在啊理解事情背后的原理，选择做或不做之前，就已经靠着感觉决定了答案，而非真正了解背后的原理之后才下决定。这样子的决定方式很可能会让自己失去很多很好的机会。所以我们在做重大决定之前啊，包括辞职、哦面试，要不要接受一份 offer？ 哦，我觉得好好思考一下这决定背后的原理，确定你真的了解了，还是单纯只是因为感觉去得得到这个答案？呃，以上就是我今天想要分享给你的内容。希望啊，这三个问题之中，其中会有一个能去启动你的思考，让你的生涯走得更长远、更好。如果你有任何想法，也欢迎你留言跟我分享。我是亚旭，如果你喜欢我的影片呢，也欢迎继续追踪。